Yep. это закончилось как воздух. Я не знаю, сколько еще буду еще больше. На самом деле, такие же, как он, и они это заслужили. Я доказал. Я прошу поверить, что они задаются вопросом, почему же они сейчас не в раю. Они поймали меня, так почему же не танцуют с ангелом? every day. Aha! выбрался. А, я выбрался, я выбрался. И я не знаю, где я. Здесь куда больше воздуха, чтобы дышать. Здесь так много всего. Я помню все и каждого из них. У них твои маски, Майкл. Какого хера? Я так ненавижу их всех, и это заставляет меня чувствовать себя живым. Ой, Майкл, навести меня. Я знаю, что ты придешь, ты сделаешь все.